I el ciclisme s'ha apoderat de la platja de Palma, on avui es disputa la Copa d'Europa de Màsters. Un total de 300 corredors competiran a les quatre proves del certamen, dues de les quals ja tenen guanyadors. La de vuitena edició de la Copa d'Europa Ciclista de Màster ens ha deixat aquesta estampa de bon matí a la platja de Palma. La primera de les dues proves que s'emmarquen a la Setmana Internacional de Ciclisme era la que disputaven corredors de 50 a 55 anys, una cursa que ha agrupat a més de 70 corredors, 57 quilòmetres i mig repartits en 5 voltes i victòria per aquest home, un francès, Robert Massot. Mentre es disputava la prova dels majors de 50, els màsters de 30-35 anys feien les seves inscripcions al set de l'organització. Especialment motivats estaven els corredors mallorquins córrer que teva és, és la motivació que te dona i córrer en que teva davant tots els teus i córrer que tot l'any per aquí, llevat un poc per la península, pues és on ho vol fer el més bé que puguis. Hemos venido de Madrid ayer, por la mañana vinimos a reconocer el circuito con la bicicleta y, y bueno, demasiado llano para nosotros, pero bueno, yo creo que con si sopla un poco aire se levanta aire algo a la mañana, pues puede hacerse, puede hacerse duro. 7 voltes amb sortida de la platja de Palma, 80 quilòmetres i mig a completar, uns 70 corredors amb victòria final per al mallorquí Miquel Parelló, que ha acabat així de content. Veníem amb ganes de guanyar, estàvem, per guanyar i bueno, és una carrera d'un dia, pot sortir bé, pot sortir malament. Bueno, hem ficat els dos que m'ho havien de ficar davant i al final ha sortit cara, i has pogut sortir creu i ha sortit cara, així que molt content i fantàstic.